点都会细心的算清，赞颂却永远是别人是看得清，嫌我没趣，是你像白羊太爱憧憬。 可惜我是金牛座，计划仍很多，想得更多。磨掉你恨我这顽童，错配好人错。曾太多分手恰到魔奈不想当初你说欣赏心。 只很可惜，我是金牛座，计划仍很多，想得更多，唯独你再过得蹉跎。 重新挑选某个。